ስታሊን ናትና የብልዎ መለዉ እዚ ይሕከመለዉ ብንክብካቤ ደቂ ሸራሙጥ እዚኦም ይዓ ነጃይስ ናይ ልዩ ሃይሊ ክዳን እንዲኦም ገይሮሞ ዘለዉ እዎ ናይ ዛዕርጊ አማራ ዝም ብላችሁ እርሻችሁ አታርሱ እ ማን ነው የሚያስ ውሸት ነው ግዴታ የሚባል የለም። የት ነው ሀገር አንተ አሁን እ ወገልጤና እና ወገልጤና ግዴታ ነበር። እዛ እኮ ነው የከረምነው እኛ። ስምህ ማን ነው አሁን አንተ? አስማማው ደሳለ። እኛ እንግዲህ ህብረተሰቡን ስንጠይቀው ግዳጅ የለም ራሱ ፈልጎ ዘምታለው ያለ ነው እንጂ ግዳጅ የለም ነው የሚሉት። አንተስ ተገደም ግለጠው፣ እስኪ ሽርጥ ግለጥ። ስም ማን ምን አለማን ፋኖነ ልዩ ኃይል አንተስ ከየት ነው? ወሎ የት? ወገል ጤና አካባቢ ማለት ነው። እና ስራ ሰራ ማንተ አሁን እዚህ ለሰው ለአንድ ሰው ስልጣን የምትሞተው ለምን ትሰለጥናለህ? ምን ስለመጣ ማንም የሚገል የለም። እኛ እንደናንተ አይደለም። እናንተ ናችሁ ማርካችሁ የምታርዱት እንጂ አንተን የሚነካ የለም። እያየነው ነው ነው ቪዲዮ እየተለቀቀ እኮ ነው የምታረጉትን ገብቷል። እናንተ እናንተ ሚሊሻዎች፣ ልዩ ኃይሎች ስምህ ማን ነው? እስቲ አንተ ክንዱ ክንዱ ማን ነው ልጅ ከየት ነው ያልከኝ? ካለ ሰላም ወሎ አንተ ምን ነበር የምትሰራ? ልዩ ኃይል ማርከ እንደዚህ ይዘህ ታውቃለህ አንተ? ልዩ ኃይል ከነበርክ እንዴት አሁን ልዩ ኃይል ትገባለህ? ስንት ወር ነው እንዴ ጦርነት ከጀመረ? ስልጠና መቼ ሰልጥነ? የት ነው እንትን ዞን የት ነው ከተማ የት ነህ እንዴ? ወሎ ነህ ማለት ነው። እዚህ አሁን ተምሪታ ምን ልትሰራ መጥተህ ነው? አንተ እ ምን ልትሰራ መጥተህ ነው? እ ተናገር እንጂ እ አይዞህ ምን ያንቀጠቅጥሃል? አልሞትክም። እድለኛ ነው። ይኸው በህይወት አለ። ምን ትሆናለ? አልተነካ ጫፍ። እንዲያውም እድለኛ ናችሁ እናንተ እኮ አልቆሰልክ፣ አልሞትክ። እናንተ ስትማርኩ እንደ የመማረክ እድል እኮ ያላችሁም ከስንት አንዴ ካጋጠማችሁ እንዴት ስንት ቀን ነው? ምልሻ ነበርክ ከዛ በፊት የት ነህ እንዴ? ወሎ የት? ላሊበላ። የላሊበላ ስም እንዲያውም ደግ ሰው ነው። ካልፈልክ ማን ያስገድድሃል? ግዳጅ የለ ፈልጎ ነዋ። ዘምታለሁ ካልከማ ዘምታለህ እንጂ እና እዛ ያለው ህዝብ ለምን አይገደድም? የት የት ነው ያለው ማሰልጠኛ? ብርሸለቆ ሰልጥነሃል አንተ? ስንት ወር ነው የቆየ ልዩ ኃይል ነው? መከላከያ በልዩ ኃይል ነው በመከላከያ ጸረ ሽብር የሚባል ስምህ ማን ነው? ስምህን ለመናገር ለምን ታስባለህ? ከየት ነው? ባህር ዳር አንተስ ከየት ነው? ሰሜን ጎንደር። ሰሜን ጎንደር የት? ደባርቅ፣ ትክልዲንጋ። ጎንደር እኮ እናንተ ናችሁ ሀገሪቷንም እያፈረሳችኋት ያላችሁት። እግዚአብሔር የስራቸውን ይሰጣቸዋል። ችግር የለውም። ስምህ ማን ነው? ማን